Oh, caspita, ma che bella coppia di smidallati! E io dovrei sfidarli? Ma che accidenti! Ah. Fammi indovinare, il vero guardiano del fuoco non poteva venire e ha mandato il suo fattorino? Boom! Oh! Ehi! È l'esatto opposto di ciò che mi aspettavo. Beh, tu sei l'esatto opposto di un gormita affascinante. Boom! Oh! Mega fiamma! Sembrate due minuscoli e puzzolenti Morcogon! Boom! Era più fiacco di una puzzetta dei Morcogon! Mega Fiamma! Alla faccia tua! Beh, alla spalla tua! Boom! A un passo dalla dall'annoiarmi a morte, boom! Ah? Questa sì che è bella. Salve guardiano, sono Motak, il mega gormita che è stato assegnato al regno della roccia. Ah! Aumentare la spinta al 200%! Aumenta quello che vuoi, Mega! La roccia resiste e vince sempre! E ora staremo proprio a vedere come ti la caverai contro pura energia mecha! succede ora? Eh? Oh? energia si lega a qualunque altro tipo di energia, rendendole così molto più potenti. Non dovresti servirti di ciò che non puoi controllare. Ricevuto! Mega valanga! Tech! Ah! guardiano potrebbe non essere all'altezza! Limiti, gormiti, raggiungibili Chi vi fermerà? The land is back Legend is back Gormiti! gormiti.